A więc zaczynamy wyprawę na miodzie w obronie pszczół 1000 km po Polsce. Jesteśmy na wyspie Uznam. Jest zimno, ale mamy miód pszczeli i jest dobrze. Tak, jest dobrze i damy radę. I w tym momencie będziemy bronić, e, będziemy rozgłaszać wieść o tym, że pszczoły umierają i e, też e, informować społeczeństwo, w jaki sposób możemy e, przeciwdziałać temu. Tak, przeciwdziałać e, umieraniu pszczół. Znam jest miód.